一位是天籁歌手，一位是流量小生，看似没有交集，周深与任嘉伦却有着不解之缘。周深多次为任嘉伦主演的影视作品献唱 O S t 从《天机之白蛇传》说的插曲独白，到《锦衣之下》的主题曲《愿》，再到《乌鸦小姐与蜥蜴先生》的主题曲交换，他唱他演，好听好看。《天机之白蛇传》说 And 插曲独白。 在古装神话剧《天机之白蛇传说》中，任嘉伦搭档杨紫演绎紫萱，许宣与白夭夭跨越千年相爱相杀相守相虐的倾世之恋。深情的他，软萌的他，一朝懵懂初见，深陷两世情劫，纵使人妖殊途，波折重重，也要穿越险阻与他他重逢。任嘉伦在这部剧中塑造了两种理想型男友。 面对跨越千年愈发可爱的白夭夭，是爹系男友老神仙紫轩，亦是毒舌傲娇攻上许宣，哪一个都让人欲罢不能。不少观众看《天机之白蛇传说》的时候，没少为宣白夫妇的虐心戏份感动流泪。然而，为数不多的甜蜜戏份里面有周深娓娓动听的歌声，让宣白夫妇的狗粮更加齁甜。作为《天机之白蛇传说》的插曲。 周深献唱的独白非常适合剧情，往事的对白，只留一纸独白，听着听着仿佛看到了紫萱魂飞魄散时白夭夭的绝望。为了一个承诺，千年等一人，时时盼君归。独白虽无惊涛骇浪般的激情迸射，但那潺潺流水般的真爱情愫，让人更能读懂爱的真意。锦衣之下 and 主题曲愿。 由任嘉伦与谭松韵领衔主演，古装爱情悬疑剧《锦衣之下》讲述了冷峻的锦衣卫指挥使陆绎与明媚的六扇门小捕快袁今夏组成一下 CP，在携手探案中上演一物降一物的甜酥恋情。该剧精准的还原了小说中两个主角的魅力，整个故事走的是冤家终成有情人的叙事线和感情线，演员们演技在线，代入感强。 让整部剧的观看过程轻松愉快。在《锦衣之下》剧情中，周深献唱的主题曲《愿》意》响起，一下 CP 就很甜蜜。这首歌给人的感觉是以主人公之口娓娓道来，将寻而不得的纠缠惆怅之感，与分隔两界的无奈与悲切表达的淋漓尽致。谁的愿，让人魂绕梦牵；谁的梦，让人忘返留恋。只是一瞬间。 都化作云烟了吧？周深缠绵悱恻的空灵吟唱如泣如诉，仿佛在梦中缠绵，一觉醒来却物是人非，唱尽了陆毅的一往情深。飞鱼浮在身，绣春刀在手，是锦衣卫赋予陆毅身上的使命，为护所爱之人周全拼上所有，只换心中无虑。乌鸦小姐与蜥蜴先生 and 主题曲交换。 在都市浪漫情感剧《乌鸦小姐与蜥蜴先生》中，任嘉伦首次出演现代剧，与邢菲共同演绎童话般的爱情故事。当高冷上司遇上倒霉少女，甜蜜的爱情即刻开始。每一次心跳都与他有关。是外表冰冷、内心温暖的蜥蜴先生，也是才华横溢、珍惜所有人梦想的顾总。 任嘉伦对角色的完美诠释，让人更加相信爱情。由周深倾情献唱的主题曲《交换》听起来很虐心，然而虐歌似乎与甜剧更配。细腻绵长的歌声，仿佛命运的红线，诉说着剧中角色的传奇故事。在命运交替中迷失，在迷失中向前，你是否会挂起一盏微光为我照亮？我用心跳与你交换。 宿命也不能将我们阻挡。周深用他独具特色的唱腔将这一首歌深情演绎，点亮了爱情童话故事的开端。心有灵犀的人，冥冥之中推动了命运的齿轮，守住一生所爱的缘分。众所周知，一部影视作品的完美呈现离不开台前幕后每一位工作人员的辛苦付出和默契配合。 演员的实力演绎与 O S D 演唱者的亲情献唱必不可少。一位演员会主演多部影视作品，一位歌手也会为多部影视作品献唱 O S D。然而，影视作品成千上万，为剧情加分的 O S D 更是数不胜数。任嘉伦与周深能够多次合作同一部影视作品，有着不解之缘。